الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد ايها الاخوه في الله نبينا صلى الله عليه واله وسلم الناصح الامين وحبذا ودردارنا iyo talo bixin ah iyo waana ah ayuu ummadiisa uga tegay nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nin ayuu nabigu waaninayay sal alla alayh wasalam wuxuuna ku yidhi shan arrimood intayna kugu imaanin ka faa'iidayso shan baad haysataa shanna way ka daba imaan doonaan shanta fursadeedaad haysato ka faa'iidayso intayna ku seegin oo tegin تكوبادي النبي قوحي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك لن يرني ماذا هذا لن يرني ماذا انت هذا دقوب لن يرني ماذا ومرحلة بني آدم كحوق يسو ولم يستريه ومرحلة النشاط في الفرحون ذا يكرت ذا يشرك أود ومرحلة ذا سواه مرحلة داسي ومرحلة لا بيرتو كديبنا ماركاي كو غودوبتو لا غوستو ميري هي خيليغا اد بيرتي هديت علمي اد برتي عمل ايو وناك اد بيرتي مرحلاداس النبي صلى الله عليه وسلم يينا بلاش كو غدافينا كفايديس ددك بدن كينا وي سيكتا النبي صلى الله عليه وسلم او غدر دار مايو dadka badankood kama faa'iidaystaan marxalada dhallinyaranimada si fudud bay ku dhaaftaa sidaas daraaddeed baa nebigeennu sala allahu calayhi waaalih wasalam toddobada maalinta carshiga ilaa hadhsan doona maalinka la kadeedan yahay la rafaadsan yahay banka qiyaamada la taagan yahay qoraxda laysu soo dhoweeyo dhididku dadka ka dhammaado maalinkaasi dad waxaa jira ayagoo carshiga ilaahay iska hadhsanaya toddobada waxaa ka mida shaabun nashaa fii cibaadat illaah ruux dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray dhallinyaronimadiisii ka faa'iidaystay waa waa ka nabigeennu sala allahu calayh waali wasalam inoo sheegay addoonku markuu rabbigii hortago tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada afar arrimood ilaa la weydiiyo ma dhaqaaqayo meeshay lugtiisu taallo kama dhaqaajinayo أفرت أوحى كم ذا عن شبابه فيما أفناه دلني يرى النمذي هي مرحلة ذي تشيلك حوق لها حقي وات كل ما يسود كباب إسي ونعمة وين إلهي بحية تبارك وتعالى مرحلة ذا مرك النبي صلى الله عليه وسلم يين بلاش كوكو لافين بلاش يين كوكو سيكين هلو منن كفى إذا يسو دقني ما كدن بين دونتا xooggani waa tegi doonaa firfircoodanadi waa tegi doontaa jidhku waa kala furfuran doonaa wax badan ma awoodi doono intaynan taa aadan gaadhin marxaladan ka horeysa ka faa'iidaysu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi waaalihi wasalam qodobka labaad nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam sixataka qabla saqamik markaad fayowdahood caafimaad qabto caafimaad qabka ka faa'iidayso intuusan cudur kugu imaanin markaad caafimaad qabto oo jidhkaagu caafimaad qabo awood iyo xoog baad leedahay wax badan baad qabsan kartaa dhanka kale haddaadan fahmin nicmada caafimaadka haddaadan fahmin waa lugooyo oo way ku lugoyn oo waad ismahadin oo meel xun bay kula aadi oo qafle iyo halmaan bay kugu ridi marka intaysan kugu imaanin marxalada xanuun iyo jirra way imaan eh marxalada caafimaadka ka faa'iidayso ilaahay taacadiisa uga faa'iidayso khayr iyo wanaag geli beer wanaagsan ku beero wanaag ilaahay kuu dhoweeya ama adduunkaaga maslaxa ku ah geli ha luminin ha luminin caafimaadka ha luminin waa ka nabigeennu tilmaamay sal alla alay wasalam dadka intooda badan مرحلتي عافيمات كقبان ويكت سوي هينو كما فايديستان ساس يدون كل افتا سيدا مرحلة دانيير النمود اي عافيمات كن بدايه كسموغا مركو تشيردو مركا شالايا يا وأولي حيوان أنت حوك لها دلني رضا أها محان وشقي سواي محان وبيران واي محان وسمين واي ومرآن أين الصور نقش لها هين عافمات كيف فايديسو وحن النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم يدسد حد غناك قبل فقرك مركا لضنت هاي وضحنتي هاي ستو ووحكو غفلان هاي ستو وشيبكا غقويني هاي كفا إذي سو إسوذي ميسان فقري با كدن بين باهي با كدن بين حوله كو تشوغي مايان أدو كو تشوغي ميسد أما أيغا كو رافي أما أدار رافي sidaas daraaddeed intay gacantaada ku jiraan ka faa'iidaysa buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam faqri iyo baahi baa ka dambayna intaysan kugu imaanin xoolaha markay gacantaada ku jiraan bixi sadaqayso ixsaan ka samee waajibaadka ka gudo xaaraanta ka ilaali kasabka xaaraanta ka ilaali inay kaa mashquuliyaan waajibaadka ilaahay kuu diray ka ilaali yayna ku mashquulinin waajibkii diintayana kaa mashquulinin xoolaha markay gacantaada ku jiraan ka dadaalo intaysan tegin oyna ku dhaafin ka faa'iidaysabu rasuulku ilaahi sal allahu alayhi wasalam haddii aad ka faa'iidaysan weydo way kugu dabagadoomi doonaan fartaad dhexda ka qaniini doontaa xilli aynan waxba kuu tari doonin qooma mana aynan waxba ka bedelaynin xaaladda ku haysataa nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam المكثرون هم المقلون يوم القيامة ذاتك حولها بدن مالين تقيامة وكو أقولنا سيبير إلا روحي سيدا إلى هذا أو سيدا إلى هذا أو سيدا إلى هذا أو سيدا إلى هذا موي أفرت لنعب حولها أصيرا أو خير كي وناك كصيرا كبحي موي كو حولها بدن هنتيدا بدن أيجا أقولنا سيبير مالين تقيامة ساس النبي قال الله صلى الله عليه وآله وسلم سيداس دراد مرحلة غني نمدا إيضو حيستيد لدنتاي كفا إيديسو إنتان فقري كو إيمان إمي ساملية نير أها أو هنتي هايستي أو هنتي ديسي إنتاي بابا أدي كرفا إيديسنين أساقو فقير وباهانو دور سنة يرد إنتاي حان إلهي با مامولا يتبارك وتعالى مالين بيقى عنت هذا كتشرتا مالين نوي كان بقنتاي مالين كالعيد كالا لووري تشينيه maalinkaad gacantaada ku hayso fursad weeye oy ku jirto ka faaidayso yayna ku seegin wuxuu nabigeenu yidhi sala allahu alayh wasalam midda afraad wuxuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam faraaqaka qabla shuqlik markaad firaaqo leedahay oo aada firaaqo hayso firaaqadaada ka faa'iso intaadan mashquulin dhalinyaronimadu waa firaaqo أنت انتينا الرير يا عرور يا مشاكل سوكر دين كفا يديسو مركا اد فراقتا هايو نولوشا هذا يا مالمها اد فرصت فراقا هايسو كفا يديسو فاذا فرغت فانصب فاذا فرغت فانصب مركا اد فراقا وذو ربك اسوتاك تبارك وتعالى طاعدي سي خير كيس كفا يديسو مركا فراقا كفا يديسو تشوكي ميسو هذا مشغول دون تعال مركات شان يصير فرته شو فكفى يديس طاعة جلي خير كجلي ذكر كجلي قران كجلي عبر الشدة جلي آخر هذا دبيرو يا خسندي آخر واحد شو والرسمال كا الدنيا ده ولا جس عدا ولا جس عدا أنت هذا مشغول لكن النبي قال نوح تلمام صلى الله عليه وسلم هذا ندتك بدن كود إني سن نعمة ذا كفى يديسني نعمة فراق ذا كان إليه صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لما النعم ضدك بدن كوت وكوكت سويهم ولك هذي يعني كما فايدة استموال محيهن الصحة والفراق عافمات كي فراق هذا انت هذا المشغول ومشاقل أين السوكر لين أوت فراقها يسو فراق هذا كفايدة خير كي هذا قلي وقتك هلو منن ما لا يعني أكو بحنن waqtigaaga ka faa'iidayso ama wax adduunkaaga ku anfacaya geli ama wax aakhiradaada ku anfacaya geli laakiin waqti la lumiyo ma lihid waqti la lumiyo oo lagu cayaaro ma lihid waqtigaaba kugu yar waajibaadka ilaahay kuu diray iyo mas-uuliyaadka ku saaran iyo waxa ku sugaya marka la fiiriyo waqti aada lumiso ma haysid allahuma inaadan garasho iyo aqoon lahayn ood luunsan tahay mooye waqtiga ka faa'iidayso marka فراق هذا كفايديس قضوا كشناد نبي قنو دردار مي صلى الله عليه وآله وسلم وحوي حياتك قبل موتك نلوش هذا كفايديس انت يسن كيريكو إيماني ولا بد إني جيري إيمان كل نفس ذائقة الموت الدين عضون إلهي نلوش أدينيو نبي محمد بقى للدين لها صلوات ربي وسلام عليه إنك ميت وإنهم ميتون جيري وي إيمان gooray imaanaysana garan mayso mana kala taqaano goorta wakhtigu dhammaado dhallinyaro iyo oday iyo ilmo yar iyo taajir iyo faqiir iyo madax iyo ma taqaano wakhtigii waa dhammaaday waa dhammaaday gooray imaan doonta garan maysidee waxaad samaysaa wakhtiga intaad nooshahay daqiiqadahanaad hubtaa wixii ka dambeeya waa gacan uur ku jirtaa waxaad samaysaa ka faa'iidayso noloshaada inta ilaahay ku siiyey waa nicme nicmada ha dayicin uga faa'iidayso rabbigaa tabaaraka wa tacaala wixii ku dhawaynaya uga faa'iidayso taacadiisa uga faa'iidayso xayaataka qabla mowtika iyadana waa layna weydiin doonaa marka beero kasbo shaqayso ilaahay u dhowow noloshu waa qaali wayna tegi doontaaye نولشينا كفا إيديست أبو نبي صلى الله عليه وسلم أو أنت ينتجن وكفا إيديست وحي بريئة إن أنفعلها إلهي أكتس تبارك وتعالى أتكو بدباد لها والنصائح النبي صلى الله عليه وسلم أو خير أنكو كل مي الدنيا آخر الله تبارك وتعالى كوي انتفاع سدا وكل رقم هي نقدبه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك